Всем привет! С вами доктор Вася. Это взводная игра на четвертых уровнях. Я на ДВ-2. Мой созводный панзер 38НА. Совзводного зовут Егор. Его ник Егорка 5А. Вот, мы едем. Конечно, я стоковый, только купил. Хочется попробовать новый танчик. Как он? Какой он? Обидно, что мы не видим Энтрили. Зато вот этого видим. И одного убиваем. Вот слева показывается враг, мы тронем его. Вот отсюда мы что-нибудь сейчас. Нет, не подстелим. Немножко пролагивает. Это пинг очень большой, 105. Очень большой пинг. 139 вообще. Ну это все из-за съемки. Надо помочь. Ну, это все лагает. Но ну, вот немножко отпустила. Ух, да лагает жестоко. Не сведешь сюда. Ну вот. Немножко отпустила. Лагает. Нехвато стреляем. Запилага на игре. Ну, надо просто забрать этого сука МШ6 и М3 остался Хедзер, который еще не светился. Нас заметили. Видим, Хедзер уже у меня сзади. Нам бы его обойти. Было бы очень хорошо. Хотел попасть по гусенице, не получилось. Но он тоже промазывает, и очень хорошо. Ну все, мальчик разводный его убил. Всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. До новых встреч.